Servir a Dios es la meta de nuestra vida. Hola, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca y hoy quiero hacer una reflexión contigo, porque servir a Dios es la meta de nuestra vida. Muchos piensan que la meta de la vida es vivir una vida feliz, de vivir una vida sin problemas, de vivir una vida sin dificultades, eh, de estar feliz con tu familia, de tener dinero, eh, un barco eh, en la playa, en el mar, una casa enorme en un lugar de turismo o no sé. Cada uno tiene su meta en la vida. Pero lo que la Biblia nos dice es que la meta de nuestra vida es servirle a Él. El tema es que cuando vamos a recibir a Cristo en nuestro corazón, no estamos solamente recibiendo una salvación, sino que estamos también recibiendo una nueva vida. La Biblia dice que cuando em, eh, vamos a recibir a Cristo, vamos a, nacer de nuevo de agua y de espíritu. Y lo que pasa es que va a cambiar nuestra vida, porque la vida no es más la nuestra. La vida es la de Él. Él tiene que vivir en nosotros. su deseo van a vivir en nosotros. Su santidad tiene que vivir en nosotros. Sus poder tiene que vivir en nosotros. La gente, cuando veía a los cristianos, los llamaba cristianos porque se parecían a Cristo. Eran hombre y mujer que decidieron de seguir a Cristo, de dejarle todo por atrás y vivir una vida nueva sirviendo al Rey de Reyes. Eh, el tema es, claro, no todo eh, están llamados a vender su bien y dejar todo para servir a Cristo, pero todos estamos llamados a llevar fruto. La meta de nuestra vida es llevar fruto. La meta de nuestra vida es que el reino se pueda extender, es servirle a Él, porque Él tiene un plan. Él nos dio la salvación no solamente para estar allí y eh, gozarnos de su amor, de su eh, paciencia, de su bendición, no solamente para estar allí, alabar a Dios, esta solamente es una parte. Nuestra tarea es llevar adelante un objetivo, un proyecto. El proyecto general de Dios es hacer discípulos y e en este proyecto cada uno de nosotros tiene su parte específica. Entonces, ¿cuál es tu parte específica? ¿Cómo estás sirviendo a Dios? ¿Cómo puedes mejorar tus servicios a Dios, tu ministerio? Bueno, escríbeme aquí en los comentarios eh, cuál es tu opinión, eh, cuál es tu pensamiento, cómo estás sirviendo a Dios y cómo quieres mejorar en el servir a Dios. Entonces, con esta pequeña reflexión, quiero motivarte, quiero empujarte para que lo puedas servir y servir siempre mejor. Un saluto, un abbraccio e muchísimas bendiciones.